Всем привет, с вами Кирпичный Парень. И сегодня я сделал крюк-нож из Counter-Strike Global Offensive. Это нож-крюк. Он сделан целиком и полностью из лего. Вот можно вот здесь отломать. Этот нож является ультра Rare Special Item и выпадает очень-очень редко из ящиков Counter-Strike. У ножа есть очень много расцветок. Tiger Tooth, ультрафиолет, Urban Neskit и обычный ванильный, вот как у меня. Как мы можем сейчас видеть кадры, тестирую нож в самой игре. А вот и картинка, можете сравнить по ней. Как у меня получилось. Нож мне кажется очень интересный и необычный. Крюк ножи использовались для снятия шкур, но в Counter-Strike используется просто как боевой нож. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Только если вам понравилось это видео. Если наберется 100 лайков, то я сделаю разбор этого ножа. И у меня есть к вам огромная просьба. Пожалуйста, зовите своих друзей, одноклассников, однокурсников. Потому что канал и то, чем я занимаюсь, не очень популярное. А я хочу это популяризировать в русскоязычном сегменте YouTube. Всем пока!